大家好，陈老师，欢迎各位收看我们本集的节目哦。今天我们来谈谈老师是怎么看待这些无神论者的论点。话说在前面哈，老师哦虽然是一个做了 YouTube，r 但是呢，其实没有要哗众取宠。老师其实每一个议题，如果你有认真看老师每一个议题，老师其实无论是教学，无论是讲灵异哦，或者是一些生命话题，老师都有自己的逻辑。 啊，这些概念来去讲，为什么呢？因为老师除了老师是一个武术老师、办事老师之外，老师自己也有经营电子商务。老师不是只是关在书房翻着古书哦来论天下事，不是老师是实实在在的创业家。所以是说，老师对每一件事情都需要去了解、明白、推敲，有这个逻辑了，才会跟各位来做报告。同时，老师也是一个处女座 A B 型的男人，所以是说。 你要拿没有道理的事情来跟我讲，哦，是很难的，哦，是很难的。好，回到主题哦，有些的无神论者哦，虽然他是说他只是讲个概话，或者是某一些健身房的猛男，哦，他都会说一句：，除非你能够把，比如说菩萨、耶稣或者是阿拉哦叫他面前，他立马就成为虔诚的信徒，或者说。 哎，那不然你把这个孤魂野鬼、哦，厉鬼、吊死鬼，什么鬼叫他面前，他才会相信这世界上有鬼？眼见为凭。其实这个心态是很好的，为什么呢？因为这叫做实事求是。好，但是要想到一件事情，你看不见的，就一定不存在吗？老师这么讲来讲好了，好不好？我们举个例子。 今天科学家如果告诉你世界上宇宙中有个叫黑洞的东西，那他是不是应该把黑洞放你手上？啊，如果说他说哎，这世界上有个叫宇宙中充满一个东西叫做暗物质，那他是不是也要把暗物质放在你手上？有些时候我们在去做这些做类似科学这些想法的时候，其实有一个概念是很重要的，大胆假设。 小心求证，这才是一个科学的基础。如果只是因为你看不到，你要去否定它，那么老师这么讲好了：，这世界上有爱情吗？这世界上有亲情吗？这世界上有友情吗？所有一切感情，你都可以把它作为比如说什么脑内的一些化学物质的作用。实际上，世界上根本就没有爱情，也没有亲情。 更没有友情，什么爱呀都没有，都是错觉。那这样讲对还是不对？哦，所以说破除迷信是很重要的。但是世界上有的东西，它不会因为你否定它，它就消失在这个世界上。有些事情也不会因为你坚信它，它无中生有，它本来它就一定会突然的嘣跑出这个世界上。 所以说，我们再去面对这些说，你是说要否定这个神鬼之说，否定宗教之说，那其实某一个层面讲，他们用意是好的，就是希望人不要去迷信，破除迷信是很重要的。但既然说是迷信，那是什么是迷信？各位，什么是迷信？我们那宗教迷信到底又是什么？其实宗教迷信哦。 宗教迷信，或是迷信这两个字，都是在这个造成这个社会动荡不安的要素之一。这个真的，这个是事实。但是首先我们要先了解迷信这两个字真正的含义。什么是迷信？迷信代表说你没有了思考能力，你是因为别人讲什么，或是书里面讲什么，你就照做，你不去辨别它是非对错。比如说你说马云说。 比尔盖茨说，张中谋说，诸如此类的文章，网络还少吗？看着人，你有去思考吗？没有去思考，仅听别人说，你就相信了。所以说，有一些不孝业者组织的“老鼠会”，哦，那些本来是好好制度的直销，被他们弄成一种诈骗集团式的直销，这是为什么？太多人他选择了迷信，你不去辨别这个是非。 不去思考它的逻辑，那就容易出现这些问题。那再来讲，信仰宗教它是不是迷信？各位，信仰宗教是不是迷信？我们这样子好了，我们把“宗教”这两个字暂且先把它换掉，那我们把它换成什么呢？换成把神佛换成人物，好了，实实在在的人物。 换成谁呢？我们把它换成孔子。孔子是我们中华民族的至圣先师，相信各位应该大部分都同意，他是一位圣人，因为他把教育普及化了。好，孔子他有《论语》，著有《论语》啊，不是他著他的讲话，就是《论语》里面就有一段谈到什么“百善孝为先”，孝道很重要。 是他在里面孝道，就讲到一句话：“孟懿子问孝，子曰：‘无为。’”就大家都都学过哈，这个不是什么高深的理论，大家可能在国中、高中、初中，有些甚至小学都开始学到。这句话什么意思？要问他说什么是孝顺，孔子说，就是听你爸妈的话，就是不要违逆他，不要跟他对呛，你就是孝顺。所以，遵从父母的意见。 就是孝道。同理可证，如果父母叫我们去当诈骗集团，我们去做了，这是孝道，因为无为。我们把我们的收入全部交给家里，然后不用养我们自己的老婆小孩，这是无为。哎，父母吸毒，我们也跟着吸，这是什么？这叫无为。 父母说：“啊，我看这个人实不爽，跨界让北宋，看你搞给他跨界。我们就拿着刀、拿着枪、拿着棍子去把对方打一顿。顺从父母的心意，这叫做无为。各位，百善孝为先，我们遵从父母意见做这些事情，是不是孝道？哎，这《论语》讲的，不要违背父母的心意啊！如果我们要弘扬圣人礼法。 我们要当一个好人，首先要遵循孝道，这是对的吗？这就是迷信，因为你没有辨别是非对错的能力，你单凭一句话、一件事，你就把所有事情认定，这这就是鬼念，这绝对不会错，因为这是圣人讲的话。有些人就说他说这个是菩萨讲的话，这个是哪哪哪哪个神圣讲的话，哪个先知讲的话，哪个老师讲的话，哪个。 教主讲的话，哪个师傅讲的话，要有思考的能力，对不对？所以是说，真正会迷信的，不是在于神佛人本身，而是在于自己有没有分辨对错能力。就回到我们的《论语》来讲，《论语》里面论孝只有写“无为”这个字吗？不是，《孝道》里面还有讲，《孝论语》里面还有讲：“子曰，事父母己见。” 见智不从，又敬不为，劳而不怨，什么意思？父母做错了，我们要规劝他，但是我们用恭敬的心去规劝，不要给他臭干辣椒，不要跟他对呛，我们就就是委婉去规劝他。父母不听，我们也不要跟他呛，下次再找机会，哦，适当的人事时地物跟他讲，啊，你看，某。 比如说父母说，这个中药的很好吃，来了对身体很好，哪里来的？地下电台买来的？那你觉得不好？你说干你好像便宜，干量你笑哎，这个 d e s i g 不是我们要说，哎，爸妈这个药品没有不是没有不合格的，没经过检验，肯定有重金属，对不对？如果你要买可以，要健康，每个人都要健康。 我们是不是来去化验一下，或是请对方出示这个卫生署的检疫检疫报告？哎，这个中药有没有重金属？啊，如果他们自己没有，是不是他也不清楚它的来源？啊，是加莫莫加莫代替加了个 CUG，那不是很可怜，对不对？类似诸如此类的，我们可以辨别的是非，再从经典里面去学。哦，我们要去跟父母沟通这件事情。 错，明明就错啊！你地下电台要哪一个是真的？都马是骗人的。为什么是骗人的？因为他谋求暴利呀，他的设备要钱啊，他被政府抓他要钱啊，对不对？他们要赚很多钱，养这么多的主持人，还有后面的后置人员，那他要怎么办？赚钱，赚什么钱？暴利。你看什么时候被抄掉，他不知道，是不是？所以说，回到原来的地方，同样的《是一个论效》，它里面的阐述了有所为，有所不为。 做人是这样，信仰宗教也是一样。什么是宗教？一个宗就是它有一个中心思想来教化百姓。我们可以学什么？从从这个宗教学什么？学耶稣基督的博爱。学什么？学观音的慈悲。学什么？关圣帝君的信跟义。学佛陀的中庸。学太上老君的超脱。 宗教是来为我们人生思想做做洗练，这就是宗教。为什么？因为思想是人生的道路。所以说，烧香拜佛，其实拜的是自己。为什么？经典也会有跟你讲，人即心，心即神，无愧心，你无愧神。拜佛是拜自己。为什么？佛教也告诉你，成佛是什么？不是等你去死成佛。 因为你当下就要以佛不二，我们当世就要有这个佛心，你当下就是佛。谁说你在念佛念到阿弥陀佛，念到释迦牟尼佛，念到观世音菩萨念到死你就成佛？没有这回事。神明做一个信仰，他透过了一些仪式，让我们有机会，也通过仪式试图的跟自己内心、跟神明做沟通，它是一个桥梁。神明作为更高次元的管理者，他给我们的就是思考，好，跟我们一起思考。 你懂得思考，你人生才有价值。你不懂得思考，你跟叉烧有什么两样呢？啊，或许有人说啊，老师，照你这么说，神明这么伟大啊，这么会有这些这些能量啊，可以教导众生啊，普度普度众生。那为什么现在社会这么乱？神明为什么不下来救苦救难？神明不是万能的吗？你可以给这些作恶的人开示啊，对不对？ 你要给这些要行受苦难的人、贵人来解救啊？为什么还放任饥荒、疾病、战争、罪恶的存在？为什么？为什么？其实老师在年轻的时候，这个心里也在这个想这个问题。但是有一天，老师在禅修的时候，本门的祖师爷来告诉老师这，开示老师这个思想。来跟老师讲一个故事，怎么说呢？ 他说：“如果今天有一个小孩跌倒了，没怎么样，但是他就觉得很委屈，他在地上哭，哦，就是死活不站起来。为什么？因为他觉得委屈，他父母应该要来救他。父母是万能的，在小孩哪个小孩眼中，父母不是万能的。父母是万能的，父母就是神。为什么不来救我？哭啊闹啊，你是父母。” 你是应该鼓励你的小孩说：“哎，没关系，站起来，来，来，哎，来站起来，不要怕。”还是你把一把，我把他抱起来啊，不哭不哭，打地板，说地板坏坏，你怎么可以欺负我家的宝贝？哪种是对的？各位，这哪种是对的？又或者是说，今天我们两个小孩在抢玩具，哦，两个小孩抢玩具，哎，你的孩子，你跟跟你的，你跟别人的孩子有了纠纷，抢这个玩具。 你看到了，你是要直接走过去，把别的孩子打个半死，然后把玩具抢回来，交给你自己的小孩，还是去了解这是什么状况，然后教小孩怎么样去面对这些事情？你觉得呢？所以说，当然这个问题见仁见智，哦，见仁见智。但是你要知道一件事情，就是这个世界上所有的痛苦跟灾难来源。 就这两个，失去跟得不到。所有的灾难，所有的痛苦，说造成这些你争我夺的，就是失去跟得不到。我得不到，我现在得不到了，所以我就抢，发动了战争。小孩就是打架、吵架，大人、政客就是发动战争。哪怕你拿一只扫把跟他拼，那就是一个想要，一个得不到，你就有纠纷。所以说。 这个事情，所有事情是怎么来的？很简单，人去制造出来的。人去制造的战争，人去制造的饥荒，人去制造的疾病，人去人去制造的罪恶。哪一件事情是神下来制造的？没有，通通是人制造的，跟小孩跌倒在地一样。 那有些人说，这个事情还是一个人的事情，灾难是一个国家、一个区域的事情。是啊，依照我们现在的智慧，就觉得嗯，应该是这个区域的事情，不是一个人造成的。是，那我们只是比喻起来，小孩的世界里面，父母就是神；大人的世界，神是另外一个管理者，一样的意思。所以说，你今天要去跟神明去祈求，说我解决这个问题的时候，问神，问自己。 请神明给你一个智慧，来告诉我，来给我了解怎么解决这个问题。神明会从神坛上走下来吗？说：“哎，你的生意不好，好，我告诉你怎么做生意。”那如果你来问的，你是一个，比如说软体设计师，财神爷他也不是软体设计师，他要怎么告诉你这个，你这个东西要怎么设计才会赚钱吗？不会。他要怎么样呢？用这个机缘告诉你。那你是不是问自己去思考之后？ 一件一件事去思考，给你机缘，给你贵人，让你知道说周边有什么样的资源，我们可以去请教，帮助你的那个人就是财神爷化身；给你一些、给一些、给你一些方向的那个人就是观世音菩萨化身。我说：“这是明明就是人啊，怎么是神的化身？菩萨是什么？菩萨。” 就是无私的奉献，那就是菩萨，而不是在你在坐在木头里面的，那叫做菩萨。为什么？经典已经告诉你了。观世音菩萨以种种形由诸国土度作众生，意思是什么？观世音他他不是从他不他不会在木雕里面或是神像里面告诉你做什么。所有佛教的故事里面，没有一个佛佛佛会告诉你是说我从木雕从木像过来告诉你怎么做。 所有在在世尊那个时代所出来的一个所有事情，都是人的心体告诉你，或者有个心理直接告诉你，他从来没有形容说这个石像突然走下来告诉你解决问题，这个木头走下来，木头木雕的佛像掉下来告诉告诉你什么事情，怎么解决这个事情，没有，是人来告诉你解决的问题方法，所以人即心，心即神，每一个人都可以成为菩萨，所以说世尊说众生皆可成佛。 为什么做成这个成佛？因为你自身就是佛，成佛就是要与佛不二。我们要付出为人，所以说，在除了《普门品》之外，《金刚经》里没有说到《金刚般若波罗蜜经》，十无有法名为菩萨，什么呢？没有一个法告诉你，你念什么经会成为菩萨，也没有一个法告诉你，你要送多少，你要做多少事情会成为菩萨，也没有任何一个经典告诉你。 要捐多少钱成为菩萨？为什么？心不住法而行不思，是真名菩萨。什么意思？我今天不为了什么事情，我今天就是愿意发这个心去帮助任何一切我能帮助的人。无我、无人、无众生、无受者，就是无私去帮助人的时候，你当下就是菩萨。 为什么念佛会成为菩萨？念佛不会成为菩萨。如果你的心没有跟佛一样，你不会成佛。所以说，师尊在一直在讲，说师尊讲的说经典都中了，重点一个中心的思想很很重要。法没有高下，佛也没有说你要做什么事才能成佛。你佛说一切法皆是佛法，什么一切法，无我无人无众生无寿者。 能够广智布施，你就是菩萨，你当下就可以成佛。为什么？为什么释尊说他成佛？他没有说你死后成佛啊，他都是一直在说你当下就要成佛，你当下就要喜乐，你当下就要快乐。而是在后面，的人因为政治的力量，或是一些宗教的利益，他们把它扭曲说啊，你要一直来布施啊，哦，你要捐钱啊，哦，建佛盖庙啊什么的，你才能够，你才能够。 就机会怎么样？哦，地府抽丁啊！思想是人生的道路。如果钱可以让你成佛，那摆明摆着，有钱人都成佛了吗？是这样子吗？这真的是诸神的本意吗？这是耶稣基督的本意吗？这是释迦牟尼佛的本意吗？ 这是这个是任何一尊啊？天，这是谁？耶和华的本意吗？没有。这所有宗教，有些人想要利用宗教的力量去收取一些不正当利益的时候，他说：“你不捐钱，你就没有这个赎罪券，你以后怎么进天国？你没有去，就在这个时候你布施这个三宝，哦，那你就罪孽深重，你这辈子就没办法，你你你往生的亲人就没有办法获得解脱。” 所以各位，哦，迷信不在于神佛，迷信不在于你那些木雕、木雕刻出来的神像，永远在于自己，而不是在别人。因为如果你自己心中有有这个理念，能够分辨是非，每一个人在在至少现在教育化普及的时代，每一个人至少得念十年书吧。你没念十年书，国家任何国家都不会放过你。 大部分的国家了，你说第三世界可能不一定。那亚洲地区，你没念个十年书，政府也说不行，你一定要至少念十年书。这十年书没说十年，六年书念下来，国小一年级到六年级，你你没有学到判断是非的能力，这就是很重要，这是很很直接、很直白也很重要的一点。哦，所以说宗教里面所跟你讲的东西。 不是说你今天信这宗教，所以说你就要被它制约，有些事情你不做，你就觉得干好像会下地狱；有些事情然后你你你你没有这种戒律啊，那你就会出歹计，没信没事信得出事，这是这也是不对的。宗教给你的一些信条，亦或我们可以说是戒律，是为什么？就像我们在从小时候，我们要学规矩，做好吃饭。 长大了，你要谨记做好吃饭吗？因为不对，他习惯成自然。所以说，孔子就说：“随心所欲不逾矩。”规矩在哪里？规矩在心里。你坏了这个规矩，有时候放纵一下，会不会？你会不会就被社会，就是有什么社会上的死，啊，就我被大家所有人一片公干？为什么？因为你吃饭翘二郎腿，不会嘛？对不对？所以说，信宗教是要获得心中的精神的洗练。 思想的自由，然后我们可以从我们的物欲里面、物质里面找到精神更加往上一层的定义。好，这就是我们本集老师今天要讲的要点。我是陈老师，啊，欢迎各位订阅我们的频道，啊，记得订按订阅，啊，记得按一个小铃铛，这样子老师在上新的影片的时候，你才能够收得到。我是陈老师。 我们下次见。